Gústanos cociñar. Gústanos ir de compras. Gústanos comer. Gústanos gustar. Gústanos cuidar do planeta. Gústanos gañar. Gústanos compostar. Vilaboa. Gústanos. Gracias de todo corazón.